Me atracaron anoche, me quitaron un motor. ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba. Eh, ¿cómo te, ¿Por dónde te se específicamente? Eh, yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando... Y fue un tipo en un motor y me dijo, ven, vamos al Bravo para yo dejar este motor allá para que me lleve. Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo. Yo cogí la libertad a llevarlo cuando iba a esa calle y me dijo, déjame aquí delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor. Me atracaron anoche, me quitaron un motor. ¿Dónde? en la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba. Eh, ¿cómo te, ¿Por dónde te has específicamente? Eh, yo estaba en la libertad con Castillo, con Chando... Y fue un tipo en un motor y me dijo, ven, vamos al Bravo para yo dejar este motor allá, para que me lleve. Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo. Yo cogí la libertad a llevarlo cuando iba a esa calle ...y me dijo, déjame aquí, eh, delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor. Me atracaron anoche, me quitaron un motor. ¿Dónde? En la libertad, en la calle que dobla para la fortuna, para la bomba. ¿cómo te, ¿Por dónde usted se desplazaba específicamente? Eh, yo estaba en la Libertad con Castillo, Chando, Y fue un tipo en un motor y me dijo, ven, vamos al Bravo para yo dejar este motor allá para que me lleve. Yo luego fui con él, él dejó el motor en el Bravo y se montó conmigo. Yo cogí la libertad a llevarlo cuando iba a esa calle me dijo, déjame aquí, delante de un carro, cuando se desmontó, me pasó 50 pesos y salió huyendo y los dos del carro se desmontaron y me quitaron el motor. Esto, Bienvenido Jiménez.